Hello, hello, dhaggeeffattoota kenna akkam nagaa jirtu, fayyaa jirtu eh, isiniin jechaati. Eh, rakkoo amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaaf eh, wantoota dubarra rakkoo kanaan wal qabatanii akka rakkoo kun uumamu taasisan keessaa waan tokko tokko irra deebiin dubbachuu barbaadeeti. Gabanumaan isinis yaada eh, keessan akka kennitan akka komentii kennitan eh. isin gaafachaati. Eh, Rakkoon amma Itoophiyaa keessatti uumamee deemaa jiru kun rakkoo amma uumamee qofaa miti. Rakkoon kun rakkoo kaleessaatiin kan wal qabatudha. Rakkoon kaleessaa immoo maal yoo jenne hoggantoota 27 armaan dura tureessan. yeroo warri amma biyya bulchu illee warri armaan duratti biyya bulchaa ture sunillee turetti rakkoo cimatu deemaa ture jechuudha. Rakkoo yeroo san ture fakkeenyaaf ikoonomii yeroo sanii afaaniin firii maarkeet firii ikoonomiyaa jedhan malee it was not no turre. Ikoonomiin eh, sun eh, namoota miseensa isaanii ta'e qofaa qabatee deemaa jechuudha. Rakkoo yeroo isa uumame santu har'as hiikamaa jirre jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo yeroo isa uumame keessa hin ijoon eh, gitni uumamee jira. Kilaas kilaasii uumamee jira. kilaasii uumamee jira. kilaasiin gitni gosummaa uumamee jira. Gitni amantaa uumamee jira. Eh, gitni dinagdee uumamee jira. Gitoonni uumaman kun mootummaan kamiyyuu dhufee jedhee irratti gufuu ta'uu jechuudha. Mootummaan abbaa kamiitu yoo dhufee rakkoo yeroo armaan duraa ture isa hiikuu irratti itti ta'a jechuudha. Rakkoon waan ama dhufee miti. rakkoo gita ikonoomii kana hiikuu fi mootummaa waan godhu takka qabu. waan akkami akkamitti hiikuu danda'a akkaataa mootummaa itti hiiku jiraatu jechuudha maaliifoo jenne inni kun kaleessa siyaasa saamichaa irra turanii siyaasa saamichaa keessa turanii murnoonni adda addaa paartiin garaagaraa yeroo kaleessa Itoophiyaa warra Itoophiyaa andinet dirijjiit jedhaniiti hewaatiin OPDO baay'inni warra kibbaa ta'anii yeroo isaan biyya kana hooggananii rakkoo yeroo san uumametu har'a biyyattirratti gufuu ta'aa jira. Kun waan ifa galaadha. Maaliif jenne yeroo sanitti wantoonni garagaraa uumamee jira. different problems was created, was created, economic was created, religious class was created and uh, you see eh, eh, eh, including to that racism was created racism class was created in order to avoid such kind of problems it it, it needs world cooperation and uh, it is country citizen cooperation very important in order to solve such kind of problems Kanaaf mm, rakkoon amma uumame kun rakkoo ammuma sana rakkoo dhiyeenya kana ka'ee lafaa ka'ee uumame miti jechuu barbaadeeti. Rakkoos wal qabatee duubaa kan dhufee jiru waan ta'eef you see eh, this you know eh, eh, kun uumamuu isaatiif ammoo namni tokko barataa yuunivarsiitii Oxford barataa ekoonoomiksii ta'ee araa kiiloo ta'uu hin qabu maaliifuu jettan manni tokko balbala hin qabu namni kun karaa rakkadhataa kun ammoo jireenya isaa akka fedhetti gaggeeffataa jechuudha rakkoon kun ammoo kan hiikamuu danda'u whereas citizen lammiin biyya kana hundi ekonomii jiruu irratti paartisipeetii godheedha. Ekonomii jiru irratti paartisipeetii godhan siyaasa jiruu irratti paartisipeetii godhan. waa'ee dhimma biyya isaanii irrattuu paarsipeetii godhan rakkoon kun hiikamuu danda'a jechuudha. Keessattuu rakkoon eh, eenyummaa sabaatiin wal qabate inni naachuraal inni illee miti. Namni tokko adeentitii isaatiin jiraachuu qaba. Sabni tokko adeentitii saba tokkoo ammoo afaan isaati. Aadaa isaati. amantaa isaati. Bakka amantaa kan kee, afaan kee, aadaa kee dhiisoo jedhame eh, saba kamittuu ulfaataa jechuudha. Akka kiyyaatitti kiyya kana wayyaa, kiyya kana fudhadhu, kiyya kana baadhu waan jedhamu ta'e baay'ee tokko wallabbii guddaa uumaa jechuudha. Whereas rakkoon rakkoon gitaa sanyummaa, rakkoon gita amantaa kunniin naalojii beekumsa sammuu siitizinii biyya san keessa jiru irratti waa hundaa'uuf siitizinii lamni biyya saniirra hojjechuun ammoo dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf ani rakkoon amma dhufeeti masgiida gubuu. Mm, mana amantaa ka gubu mm, tareetiin mana daldalaa foonii ka amantaa ka gubu e, kunniin rakkoo akka salphaatti hin rakkoo rakkoo biraa fidaa deemu rakkoo ammoo burullee biyya tana akka wol amananii e, sabaaf sallammi wol amanee akka waliin jiraanne gapii guddaa rakkoo uumuu danda'u waan ta'eefi. qaamni kamiyyuu itti yaadee lammiin biyya kanaa itti yaadee walii waan tokko irra ga'uun dirqama isaaniiti jechuu barbaadeeti akka walii galaatitti. Rakkoon kun rakkoo kaleessa duubaa deemaa dhufeeti amma jenereeshinii ammaa irra ga'e waan ta'eef jenereeshiniin ammoo rakkoon kun ekstiraaktii poolitikaa institushinii irraa waan dhufeeti kana eh, keessaa boofa immoo hubannoo awweerinesii eh, lammiin biyya sanii irratti qabu irratti hundaa'a jechuudha. Akka waliigalaatitti kun eh, baay'ee tokko waan nama yaachisu waan nama yaachisu namni kun amantaa isaatiin beekaluu hin danda'u kun ammoo kun ammoo gusummaa isaatiin beekaluu hin danda'u bizinesiin sababa amantaa miidhamaa, bizinesiin biyya sanitti hujiin biyya kana keessa jiru sababa gosummaa miidhamaa bizinesiin gosa hin qabu qarshiin gosa hin qabu Kanaaf odootti yaadamee wayyaa dhaabbatanii akka biyyaatitti itti yaaduun baay'ee barbaachisa jechuu barbaadeetuma gabaabamatti waan na dhaggeeffattiniif galatooma viidiyoo kana wasin intirestii wasin godhee sheer godha komeenti galatooma.